हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त Chaitanya and welcome back to my YouTube channel C M A gamers तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो में मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं खुशी पंडिता आप इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं आपको इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब कीजिए मैंने खुद देखा है इनका डांस और इनका डांस बहुत ज़्यादा अच्छा है और अगर आपको इनका डांस पसंद आता है तो प्लीज़ इनके वीडियो को लाइक कर देना और आप देख ही सकते हैं कि इनको अभी फाइव डेज़ में ही 119 व्यूज़ पड़ गए हैं जो कि बहुत बड़ी बात होती है एकदम नए यूट्यूबर के लिए ना ये बहुत बड़ी बात है मेरे को खुद जो मेरा पहला वीडियो था उसको फाइव डेज़ में almost fifty to sixty views पड़े थे तो इन मेरे को देख के ही लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जा सकते हैं मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं मैं कितना बड़ा YouTuber I am rock star YouTuber तो फ्रेंड्स अगर आपको इनका चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इनके चैनल को लाइक कर देना और यहाँ पे आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ मैंने करके रखा है और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर देना जैसे आपको इनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए सो so, चलो वीडियो देखो ठीक है हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त Chetan and welcome back to my YouTube channel C M A gamers तो फ्रेंड आज फ्रेंड्स आज मैं खेल रहा हूं कस्टम मैच वापस से अपने फ्रेंड पहले मैंने गैंगस्टर नंबर नाइन्टी सेवन यानी कि अंशुमन के साथ खेला था तो आज मैं माधव जी के साथ खेल जी सो so, मैं क्या बोलूँ माधव जी के साथ खेल रहा हूँ तो अगर आपको पुराना वाला देखना है तो उसे भी देख लेना मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और पहले पर इसको देखना फिर उधर देखना ओके okay? वैसे मैंने नाइट मोड रखा है थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा सा थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना please this is my life हो रहे माधव जी तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक एम होगा fifteen likes likes so i hope that you can complete 15 within one week jump height थोड़ी सी ज़्यादा हो गई अरे भाई कितनी दिक्कत हो रही है फ्रेंड देखते हैं क्या होता है हैं तो यहाँ पे मैंने पट्ट से हेडशॉट मार दिया है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरा पट्ट से हेडशॉट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना प्लीज तो बाकी सारी चीज़ों के मैं ग्रेनेड्स और ग्लू ग्लू बॉल्स लूँगा तो मेरे पास जो गन है वो ठीक है पर मैं इनकी आवाज़ नहीं सुनाऊँगा आपको आपको भी नहीं सुनाऊँगा किसी को भी नहीं सुनाऊँगा क्योंकि वरना उनको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी गन लिया और वो उससे थोड़ी सी स्ट्रॉगर गन ले लेंगे so that's not okay okay वो रहे वह Måske på gånger ¿qué hace? ¿Ahora? मैंने छड़े ग्रेनेड मार दिए भाई चार सौ का हेड ओपी तो इसमें हमको सात करने पड़ेंगे जो पहले सात राउंड जीतेगा वो जीतेगा तो देखते हैं कि क्या होता है because I am a big noob और नूबड़े को कभी कुछ नहीं होता because noobs are noobs and pros are pros गुलू गुलू बॉल इंटर पर भी एक वह आ रहे हैं पांच सौ की हालत रखी है वो आ रहे हैं बाय बाय हाँ अभी मोड दिखा इतनी मेहनत हुई फ्रेंड थोड़ा मैं सहम गया था बिकॉज समथिंग वॉज हैपन्ड अरे यार मैंने वापस पैसे खर्च कर दिए कितना महंगा हो रहा है मुझे लग रहा है मैंने इस बार ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पे रख दिया है और वैसे गेम के टाइम पे वो चेंज होता नहीं तो कोई नहीं आपको इसी में सहना पड़ेगा जो भी सह रहे हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी है जिसमें मैंने अंशुमन के साथ अंशुमन जी के साथ कस्टम लगाया था तो वो भी आप देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वह आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएगी अच्छा अच्छा अच्छा भैया नेड ने ही सारा काम कर दिया ऊपर से मेरे पास अलावरों की स्किल है तो नेड ज़्यादा डैमेज देता है नॉर्मल से आपने देखा ही होगा एक नेड 220 का डैमेज दे रहा था है ना तो वो थोड़ा गलत हो जाता है इसमें मैंने ये क्यों ले लिया इसे कहते हैं ओम कुछ गलत हो रहा है थोड़ा सा हम्म। मैं और कर कह सकता हूँ और ले क्या मैं पैसा ही अन्ना हो गया उस टाइम मैं मरने ही वाला था बस पर उस टाइम पे मैंने वो ऑम चला दी ना और बिल्कुल छोटा सा एरिया था तो बराबर एम पे ही लग गई तो दैट्स एडवांटेज एक और बार वही हो गया मिसहैप मेरे को लावरों की स्किल नहीं यूज़ करनी चाहिए थी हम्म। ऊपर से मुझे लग रहा है उनका पेइंग इशू है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मैंने पिछले राउंड में ओम चलाई तो उनको डैमेज लगा और वो हिले भी नहीं सॉरी <coughs> है ना तो these are known as some glitches और इंटरनेट इशूज कहाँ पर गए με το μερία. γειτονία. ये क्या हो गया <laughs> एंड में थोड़ा स्कैम हुआ मुझे लग रहा है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना मुझे पता है मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदी कमेंट्री की है मैं क्या करूँ तो please like this video and thanks for eighty five subscribers okay तो बाय बाय